on a décidé de monter Imagination for People. C'est une plateforme internationale multilingue euh, qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses, repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, hein, et, euh, et puis soutenir les porteurs de projets et l'objectif ultime, c'est que tout ça, eh bien, ça se croise pour passer à l'échelle, de manière à ce que dans le monde, eh bien, il y ait de plus en plus d'innovations et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des, bons, des bonnes idées, des bons projets, eh bien, euh, se développent un peu partout sur la planète ça, satisfait d'abord euh, mon utopie de, 14 ans où je disais ça, ça serait bien que le monde y soit un peu moins pire. C'est un peu le, euh, comment, euh, comme le slogan vous êtes prié de laisser le monde dans les états où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Et donc j'aimerais bien. Et bon, évidemment, chacun avec ses petits moyens, on se dit bah non, on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète, c'est absolument incroyable donc d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc finalement d'avoir quelque chose de plus humble de, de mon côté, de dire bah tiens, finalement juste essayer de repérer de trouver les choses et puis de, faire en sorte que ça devienne, euh, que ça se sache, ben, euh, voilà, c'est super. On essaie de faire finalement le projet de nos rêves parce qu'on voudrait euh, non plus changer le monde, mais trouver les gens qui le font déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont inventé pour mieux vivre ensemble Et Alors, c'est ça, ça que j'aime bien dans les projets. C'est Moi, j'aime bien quand je, on a fait l'effet waouh. C'est-à-dire, quand, on se dit, non, ça, c'est complètement l'inverse. Moi, si j'étais financeur, j'aurais pas donné un sou là-dessus. Et eh ben, c'est justement ça qui marche. Donc voilà trois façons de, participer. Euh, je, mets des fiches, je consulte celles des autres, etc. Je fais partie de la communauté avec euh, soit en me, retrouvant avec des sous-communautés de, gens, mais aussi en, mise en relation internationale avec euh, des gens qui peuvent m'aider dans différents domaines. Et puis ensemble, on va produire des ressources pour que ça serve à, l'ensemble des personnes. Alors les ingrédients de réussite, il y en a un qui est particulièrement important, qu'on oublie un peu trop souvent, et de temps en temps on l'a même oublié nous, hein, mais c'est se faire plaisir c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner une telle énergie. C'est impossible à faire un projet. Euh, même, même le projet le plus simple qu'on peut faire là avec, euh, avec ses voisins et tout ça, c'est impossible. Surtout dans un monde incroyablement difficile. Donc si on veut faire l'impossible, et faisons-le, eh bien à un moment donné, il faut être complètement inconscient, mais aussi se faire plaisir, s'amuser. Et donc une bonne façon de se prendre du plaisir, c'est de manger. Être un peu fou, enfin je dirais un, peu inconscient parce que d'une certaine manière il faut à la fois être très très organisé pour essayer de préparer les choses et puis de toute manière ce qui se passe c'est quand même différemment. Donc on a besoin d'être un peu bizarre mais très organisé et puis très naïf en fait d'une certaine manière parce que allons-y. Et puis euh, de toute manière euh, moi j'aime beaucoup cette phrase de, j'ai oublié qui, d'ailleurs, qui disait mais euh, ils, ont fait ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et finalement c'est exactement ça. Monter un projet c'est impossible et donc faisons-le. Et ça, à partir du moment où on fait ça, il faut, il prendre les moyens. Donc il faut mettre toute son énergie, ses capacités d'organisation, plein de choses extrêmement rationnelles, et puis plein de choses assez irrationnelles, c'est-à-dire euh, son cœur, et puis allons-y. Et, après, on a le droit de faire des erreurs, et on en fait, et de toute manière, on s'en prive pas. Alors la chose la plus importante, c'est de pas être seul. Je dirais le plus gros frein, c'est euh, celui qu'on se fabrique quand on voit une porte fermée et qu'on dit mince, la porte est fermée. Et on oublie de regarder à côté parce qu'il y a notre porte ouverte à côté. Et ça, c'est un vrai frein, mais ce frein-là, on l'a dans la tête en fait.